ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋಂಥ ಜಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ರಾಯಚೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಸಮೀರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಯಾವುದು ಹುಬ್ಳಿ ಗಿಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅಂತ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು lucky auto consultant Mysuru bus ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದನೂ ಹತ್ರನೇ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇನೇ ಇರೋದು ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿದಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಲೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪೇಂಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ರೆಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರು ಅಷ್ಟೇ ಟೈರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಂಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿದು ನಂಬರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ನೋ ಹೇಳೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಲುಕ್ ಇದು ಬಂದು ಲಕ್ಕಿ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕು ಲಾಕ್ ಇಲ್ವಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಓಕೆ ಚರ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಆದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬರೋಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಫೋಟೋ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಡಿಟಾಗಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಆಪೆ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಚೇಂಜು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸು ವಾಟ್ರ್ ವಾಶ್ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ negotiable one lakh seventy five thousand negotiable ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಬನ್ನಿ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಜೀತೋ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಓರ್ ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕೂಲಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜರ್ಸಿ ಗೀಸಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಇದೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸರ್ ಬಾಡಿದು ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದನೇ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಮೀರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ವೈಟೇ ಬೇಕು ವೈಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಬಿಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟಚಪ್ ಟಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅದು ಬದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಟಾಪ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸೀಟು ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀಟು ಅದರಿಂದ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀತೋ ಬಂದು ವೈಟ್ ಕಲರು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮಾಡಲ್ಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಗಾಡಿ ಅದೇನು ಲೇಟು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ರೇಟು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೇಟೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಗಾಡಿ ರೇಟ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರದ್ದು ರೇಟೇನೆ ರೇಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ negotiable two lakh twenty five thousand negotiable ಗಾಡಿ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇರೋಂಥದ್ದು ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ F C F C insurance fresh ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಲೋ ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಾಲ್ಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ Tata Ace Tata Ace Tata Ace low budget Tata Ace ಅಂತ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಟೈರ್ಗಳಾಗಲಿ ಚಾರ್ಸಿ ಗೀರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳೋರಿಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿನೇ ತಗೊ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಬಾಡಿನೂ ಬಂದು ವುಡ್ಡು ವುಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಏನು ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದಿರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲುಕ್ ಇದು ಬಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನು ಗಾಡಿ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲಾನ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೀಟು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೀಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಅದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮಾಡಲು two thousand eight F C insurance fresh ಆಗಿ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು one lakh fifteen thousand one lakh fifteen thousand ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೋಡನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಇದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೆಗಾ ಇದರದೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾರಿಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪೆ ಆಪೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಪೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ಪದು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು Ape auto D thirty five ಹಾಗೇನೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಗೋಡನ್ ಗೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್